El que ens està generant no, bona part d'aquesta situació a nivell de barris, de districtes, aquesta oferta il·legal, no, desmesurada i descontrolada a la ciutat, doncs són problemes que impacten en el dia a dia de la gent. Per tant, hem d'intentar entre totes i tots treballar perquè l'oferta turística de la ciutat sigui legal, perquè no hi ha més, i després també per aconseguir que la vida dels veïns i veïnes sigui la millor possible.